А перед просмотром видеоролика хотела бы посоветовать вам один очень интересный канал. Привет, ребята, меня зовут Барби, а если быть точнее, Барби Робертс, и я хочу пригласить вас на свой YouTube канал. Там я веду свой блог и рассказываю, как весело мы проводим время с друзьями. Со мной вы сможете окунуться в мир моды, вечеринок и глянцевых журналов. Подписывайтесь, ссылка в описании. Он снова не ночевал дома. Что значит он пропал? Куда он мог пропасть? В школе его тоже не было? Отец. Не сейчас, Джулия. Я занят. the pain under the skin I had fainted They carried me They cleared the way Эй, ты чего? Меня не покидает мысль, что это все неправильно. Давай вернемся, пока не поздно. Вернуться? Назад? Да ни за что. Нас будут искать. И что с того? Ты должен понимать, если будут искать, рано или поздно найдут. Не будь таким пессимистом. Я ведь буду рядом. И что, ты прибьешь каждого, кто встанет у нас на пути? Я, конечно, плохой мальчик, но не настолько. О, смотри-ка. Кажется, мы на месте. Ну и запах. Я бы на твоем месте не жаловался. Почему мы остановились именно здесь? Потому что это единственный мотель в округе. Располагайся, мы еще не скоро сможем уехать. Ну класс. Через несколько дней с нами свяжутся. А пока сядь и расслабься, сладкий. Это еще что? Что ты здесь делаешь, дорогая? я <laughs> просто шла мимо. О, тяжелый случай. Слушай, проваливай отсюда. Некрасиво подслушивать чужие разговоры. could have been Thinking I would know What the future bring All the highs and lows Said I'm gonna win Though the world might Эй, ты! А? Ты ко мне обращаешься? А ты видишь здесь кого-то еще? Слушай, я не ругаться пришла. Всего-то хочу узнать, куда пропал Адам. Я не могу до него дозвониться. Ты все же староста, может, видела его? Адама тоже нет. Что значит тоже? Рэй также отсутствует. С этого места поподробнее. Рэй часто пропускает занятия, поэтому я не придала этому особого значения. Но если нет их обоих, может это что-то значит? Извините, мисс. Рэйчел Кодвелл, я полагаю. Да, это я. Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Мисс, у нас есть сведения, что вы последний человек, который видел Рэя Далтона. Пожалуйста, расскажите все, что знаете. Любая информация будет полезной. Последний человек, который видел Рэя? А что насчет его отца? Рэй не возвращался домой. Вот как? У нас есть подозрение, что Рэй покинул город в связи с тем, что были выдвинуты некоторые обвинения. Что? Нет. Нет, этого не может быть. Рэй не поступил бы так безрассудно. А что если... Да, мисс. Что если это Адам? Адам Нортон? Да, ведь он тоже пропал. Мне кажется очевидным то, что он к этому причастен. Вы заявляете, что это похищение? Похищение? Я не могу быть до конца уверена в этом. Да и к тому же, это слишком громкие слова. Что ж, вернемся к нашему вопросу. Может, Рэй упоминал о том, что собирается уехать на какое-то время? Послушайте, я правда ничего об этом не знаю. Вчера последние слова, что он мне сказал, это «скоро увидимся». Даже если он и уехал из города, то эта поездка явно была незапланированной. Надоело. Этот запах сводит меня с ума. Не могу больше здесь находиться. Хватит ныть вести себя как маленькая девчонка. Это ты меня сюда притащил. Зачем я вообще тебя послушал? Это Рэйчел. Откуда у тебя телефон? В каком смысле? Нас могут отследить, идиот! Выключи немедленно! Я, пожалуй, пойду проветрюсь. noise Shout at the night, rage at the lies Don't let the fear control what's deep within oh, oh, oh. Onto the sky has fallen, I'll be around I'll be there night and day I'll be there both night and day Привет, подружка! Подружка? Извини, я тебя первый раз вижу. Ой, да ладно тебе. Я знаю, что ты сестренка Рея. Тебе что-то нужно? Почему сразу что-то нужно? Просто так не подходят к незнакомым людям. Может, я познакомиться хочу? Мне, знаешь ли, очень нравится твое творчество. Ты новую песню пишешь? Так здорово! Слушай, ты вообще-то немного меня отвлекаешь. Ладно. Я хочу узнать, где сейчас находится твой брат. А, вот оно что. Если бы я знала, где он находится, думаешь, я бы сейчас сидела здесь? Значит, теперь ты со мной не разговариваешь? Интересно. Что ж, тогда я думаю, ты не будешь возражать, если я закажу что-нибудь на свой вкус. Ладно, скоро вернусь. Жди меня, сладенький. «Приветик. Можно познакомиться?» «Я не общаюсь со слаборазвитыми людьми». «Ты кого слаборазвитым назвал, щенок?» «Эй, полегче». Адам, какая встреча. Рад тебя видеть. Не могу сказать того же. Не представишь меня своему другу? Нет. Вот как. Очень обидно, что ты стал забывать своих старых друзей. Вы мне не друзья, и никогда ими не были. Осторожнее на поворотах. Я ведь твои слова могу боссу передать. И что мне будет? Ничего? Ты просто мелкая сошка. Я не боюсь тебя. Больше нет. Очень зря. Во всяком случае, я рад, что ты здесь. Еще увидимся. Эй, ты куда? Аппетит пропал. Что ж, сегодня мы без ужина. Хватит жаловаться, как маленькая девочка. Мои слова против меня же используешь? Умно. Кого-то эти парни мне напоминают. Ты про меня, что ли? Нет. Марк и я совершенно разные люди, с совершенно разными целями. Не смей нас сравнивать. Я вижу ситуацию иначе. Главный хулиган и его компашка. Я сказал, не смей. Не смей! Обычная история. <laughs> Ты был никем, выполнял его прихоти. А потом понял, что не хочешь быть мальчиком на побегушках. И тогда ты бросил их, завел новых друзей, организовал собственную компашку. Нет! Все не так! Не так! Он использовал меня! Не смей говорить о нем. Не желаю больше слышать это имя. Что ты делаешь? Нет, не надо. Не делай этого.